Нас лякали тим, що Україна буде банкрутом, і в Україні буде оголошено дефолт. Але натомість золотовалютні резерви України зросли з 6 до 13 мільярдів доларів. А на рахунках в державному казначействі України не 108 тисяч гривень, як тоді, коли я вперше став прем'єр-міністром України, а 95 мільярдів гривень, які дають нам можливість виплатити пенсії, заробітні платні профінансувати військо, заплатити субсидії і далі тримати економічну стабільність в країні. Нас лякали тим, що наші західні партнери відвернуться від України і будуть укладати якісь угоди за спиною України. В результаті проти Росії будуть продовжені санкції. Сполучені Штати Америки і Європейський Союз підтримують не на словах, а на ділі Україну. І останній візит віцепрезидента Сполучених Штатів Америки продемонстрував те, що за Україну будуть боротися, якщо Україна і далі буде боротись за себе так, як ми це робимо. Нам розповідали про те, що Європейський Союз не дасть безвізовий режим для громадян країни, а парламент провалить відповідні закони. Але натомість ми прийняли всі необхідні закони. І 15 числа я очікую позитивного звіту від Європейської комісії щодо надання Україні безвізового режиму і надання українцям право вільно почувати себе на теренах Європейського Союзу.